Всем хай! Ребята, с вами я Туфи, и в этом видеоролике я покажу вам свой GFX пак. Не буду медлить, поехали! Этот пак содержит более 1000 текстур, а весит он где-то 500 мегабайтов. Сейчас вы увидите пример того, что там находится. и много чего другого. Ссылочка на пак будет в описании. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тофи. Всем пока.